pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online, estou enfrentando a jovem Sakura e também o Kali. Confira o vídeo até o final e contribua no Pix da Game Dove que está na descrição do vídeo. Então bora pro vídeo, e é isso aí! A Sakura tem que ir. A menina mais rápida do Street Fighters. Eu preciso ir rápida também. E pra cima. Vá. Toma! Yes! Fechando com chave de ouro! Veio de paloma. Yes! Lascou agora. O amigo vai, vai vir nervoso. Olha o garrano. Jiraiya! Meu, a menina descalço. E lutando do jeito que tá. Tá difícil. Por isso que ela desliza muito rápido. Deixa em paz! Tá pra Vixe, meu. Soco baixo. Ganha aí. Final round. Fight. Vem, cabeçada, Uriah! Calma que eu tô chegando. Eita, preula! Que Hadouken nada! Essa menina é muito esperta. Olha. Calma lá. Ah! Leitura errada. Puxa. Toma! Pilão não pega em cima, mas pegou embaixo. Toma! PT. continuar. Ah, menina! tem que, que antes da backdash fica aí. Pra cima. Farofadão! Ah, não vem não! tudo! Yes! Pessoal, torçam para, por mim. Vá pra lá! Vou tentar deixá-lo aqui nesse canto. Ah, Sakura! Vá pra ela! Esse combo... Vim pra frente aqui com muito cuidado. Gente! Tá, trela! Bonito, mas eu preciso... Nossa! Agora vai tudo! Não vai tudo. Olha! Foda-se! Nossa, a farofa tirar tudo. Paciência. Sem sangue, gente. Ai, ai, ai. Ah. Um soquinho. Final round. Fight. Eita! Puxa vida! Calma lá. De perfect não, né? Calma lá. Preciso fazer alguma coisa. Essa mina tá impossível. Demais. Não é um Dalsim, mas também tá muito rápida. Não é um Guile que ficar soltando magia. Essa menina... Quando virar pestinha, não há quem segure. Vem. Agora você vai ver! Você não alcançou minha cabeçada. Vai aí. Tentar recuperar no próximo. You lose. Bora, amiga! Sua Sakura safada, você vai ver! Vamos dar o match point agora. Match point! Final, vamos. Quer ver qual não vai dar? Eu não acredito! Round one. Fight. Cague do baralho, a raiva vai ser toda sua, vai ficar tudo pra você. Preciso ganhar, gente. Eita, preula! Como pode? Tô chegando. Pra não dar oportunidade. Fica dando backdash. Daqui a pouco sai da tela. Fica lá. Calma, Maria do Bairro. Eu sabia! Porrada nele. Round two. Fight. O Kage eu só tô perdoando ele porque ele é do rock. Essa música pesada. Vai ter que ir pra cima. Fica aí! Tá, preula! Agora todo o meu poder! Tinha que adivinhar que ia sair. Só fica dando backdash. Vem aqui, seu zoneador! não, meu. Tá. Toma. Tchau! Ufa, quase que eu morro. You win. Yes! Round one. Fight. Toma, Lariat! Gente! Agora você vai ver, cara. Pilão! Me aproximando. Toma aqui, Jiraya. Jiraya de novo. fica aí, que eu nunca acabei, não. Tá preu. Pessoal, eu agradeço vocês por estar assistindo o vídeo até aqui, de coração. Podem comentar o que precisa melhorar, o que, que vocês acham do Kage. Mas que cara que não para! Agora você vai ver. Espera que eu tô me aproximando. Puxa vida. Mariette, Pilão! Calma! Tomei Puxa vida, meu. Agora é sim. Invidável shift. Gente, muita atenção. Com muito cuidado. Ah! Como assim? Gente, eu só tô com risco. Meu, essa magia do Kag vai você vai ver. Como que pode? Vai jogar. Agora você vai ver. Pra cima, gente. Torçam por mim. muito difícil. Os caras jogam demais. <gasps> Ah! Pessoal, muito tenso. Eu preciso... Calma que eu tô me aproximando. Fica aí agora. Vai pra trás pra você ver. Tem pra de ir, né, amigo? Toma aqui, pilão. E eu tenho que ir pra cima, gente. Senão eu vou perder. Calma lá. Com muito cuidado. Ah! Finish him. Isso! Ufa. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. E obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Então, até o próximo vídeo. Tchau!